Esperaré a que vingui a veure per si venen. La neu del Sinaí, la bateria està a 36. Es... Es feien els ferits, se'ls veien les demències gràcies al contorn dels dits. Superstitious rednecks en una camioneta jeep. Companya, espera't un pare. És en una arboreda que està unes quantes passes. Màgia negra com a tabú. Era un plat de fideus amb brou espès i bambú. Bravo, les parets de la cavitat o a la barraca de fusta o demanar caritat. Intempèrie, homes de la telequinèsia, Tel Aviv centre, es mouran aquestes maletes. La flauta és del mateix material que les xancletes, comparteixen la beguda i les jaquetes. Ah, so check it. S'escalfen amb els sortidors d'aire del metro, guarden tota la vida la caixa de perfume, les monedes d'euro. Solen passar les nits al lateral sud, documentari de Nanuk parlen bielorrus. Fa que no amb el cap, fucking overtimes Agafa un talismà però es deshidrata les pròrrogues No suporta si els ocells caminen més que volen Ashadu ala, ilaha, ilala Eixes te eixes, però si les comparteixes van a un altre cos You must take resources straight from the loss Algun dia aprendràs les propietats de l'os Cos havia viscut fauna molt abans del camp d'arròs donant voltes al polígon amb la seguretat del superior del carnívor. Ho vaig mirar directe als ulls, havia perdut el full de ruta, desviació, orgull, del 90 i pico recordant el que he sigut, el que he viscut, m'ho havia mà, m'ho havia merescut, Ràbia de lletra lligada, barricada de pòrex No és sorra, són pedres, m'ho van dir els tuarecs En un context de descampats enormes Guitarra sense cordes, cadira de rodes i uniforme No estem fets de codi binari, de poliuretani, de cables Ho confoneu amb els vostres diables Has vist on assenyala el meu índex? Són llocs on encara no ha arribat la cartografia. Penínsules, badies, fiords, a pale blue dot. Sempre m'he guiat pel magnetisme dels pols. He viatjat amb rodamons que em tractaven de cousin. Vagons amb caixes de fusta, hypotype poses podries fiar-te de la cega Viure en casa sobre estaques sense parets cegues Gat de perd Per tots els que ens van deixar les ungles Ratllant núvols, portes, pàgines celestes Els peus del pont poden tenir una porta per on s'entra Et pot servir de xelta, creu-me Ennubulada la vista per encanteris i mites Voltes en àrees petites, minúscules, insignificant Alliberar-te del teu estigma Des de petit intentes construir cabanyes dignes